Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des enclosures, qui est un procédé très utilisé dans les phrases bebop. Les enclosures, c'est un terme euh, qui n'est pas excellent puisque c'est un anglicisme. En gros, ça veut dire qu'on va entourer les notes, enfin une note principale qu'on va viser, par d'autres notes et on va finir par arriver sur cette note. On pourrait dire un, on pourrait dire un entourement de notes, ce serait peut-être pas très français. Donc moi, j'ai choisi le terme d'enclosure. Bon, euh, donc ça ressemble à ça. Voilà, ce genre de phrase, c'est très bebop euh, et, ça utilise beaucoup les enclosures. Et en fait, c'est ce procédé, en fait, l'idée n'est pas très compliquée, on va utiliser des chromatismes qui vont nous permettre de d'entourer des notes et finalement d'arriver sur ces notes. Ça va apporter une forme de flou à nos phrases qu'on aime beaucoup en bebop et qui est typique du style. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir trois enclosures couramment utilisées. Ensuite, on va appliquer ça sur un playback assez lent. Ensuite, je vous montrerai quelques enclosures utilisées par Charlie Parker, qui est, excellent dans ce domaine. Et ensuite, on fera je ferai une dernière impro un peu plus avancée sur un tempo plus rapide, sur une cadence plagale mineure, qui est la cadence du début de Yardbird Suite. La première enclosure que je vous propose, c'est la suivante. Donc on va tout jouer en Do majeur un Do 7, prenons par exemple cette note, Mi. On va viser cette note. La première enclosure, c'est un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous, et on arrive sur la note. On peut le faire, disons, aussi sur Sol, par exemple, ça va faire ça. Donc quand je joue cette phrase, je pense à la note d'arrivée. Ok, ça c'est la première. Deuxième, qui est la plus utilisée, je pense, ou la plus typique en tout cas, du jeu de Charlie Parker, c'est la suivante. Une note au-dessus, deux demi-tons plus graves, un demi-ton plus grave, et on arrive sur la note, donc ça fait ça. Si je le fais sur Sol, ça fait... Pour Et une dernière un petit peu plus sophistiquée, enfin encore plus sophistiquée, c'est la suivante un demi-ton plus grave, un ton plus aigu, un demi-ton plus aigu, encore un demi-ton plus grave, et j'arrive sur la note. Donc ça fait ça. Si je vise le sol, pour appliquer ces conseils et m'assurer que je, fais ça progressivement, j'ai commencé par le faire sur, euh, autour de la gamme de Do majeur, tout seul, sans accompagnement. Ensuite, je fais sur un playback, et ensuite, on verra. Donc, sur Do maj 7, je vais commencer par jouer la gamme de Do majeur. Et ensuite, je cherche plein d'enclosures. Je commence par la première, puis la deuxième, puis la troisième. Donc là, je l'ai fait sur quasiment toutes les notes de la gamme de Do majeur. Je vous conseille de faire ça, de le faire de façon quasi systématique et vous allez voir qu'il y, y, en a certaines qui sonnent plus facilement que d'autres parce qu'elles s'éloignent plus ou moins de la gamme euh, de, la gamme de Do majeur. Elles cassent plus ou moins cette, harmonie en fait. Euh, ensuite, la deuxième enclosure. aller assez vite, vous remarquez qu'en fait, ce qu'il y a de très important quand on fait ces enclosures, c'est bien de viser la note de fin. Donc quand je commence ma phrase, je sais déjà sur quelle note je vais arriver. Donc quand je vise cette note, je sais comment je joue l'enclosure pour arriver sur cette note. Je sais que c'est un mi ton au-dessus. Et après, je déroule la phrase en fait. Et la troisième, on aime bien la finir par une autre note dans les graves ou dans les aigus. Ok, donc là je peux continuer, je peux faire ça pendant longtemps, je vous conseille de faire ça pendant longtemps. Euh, c'est parti sur un playback c'est un playback qui contient uniquement Do, majeur, l'accord de Do 7 sous-entendu, un tempo de 140. Ok, j'ai fait exprès un moment d'inciter sur une dissonance qui n'était pas forcément souhaitable. Vous remarquez que euh, en fonction des notes qu'on joue dans cette enclosure, si on commence par une note très dissonante ou pas, on va plus ou moins insister sur cette note, on va peut-être commencer sur un contretemps si cette note elle est dissonante, on va pas trop la tenir aussi si elle est dissonante, donc en fonction de la dissonance des notes dans notre enclosure, on va la jouer plus ou moins vite et en commençant sur le temps ou sur le contretemps. Donc ça c'est avec l'expérience, et à doser, c'est essayer d'être bien à l'écoute de, de ces enclosures. C'est pas uniquement parce que je vous dis que c'est bien que ça va toujours marcher. Essayez de voir si ça sonne bien, si la dissonance qu'elle apporte elle est douce, elle est marquée en fonction de... Après c'est une question de goût aussi. Avant de faire des choses plus avancées, je vous propose de voir comment Charlie Parker utilise ses enclosures et à quel moment il les place. Et celle que j'ai ciblée particulièrement, c'est celle qu'il utilise, euh, la deuxième en fait, qui est typique de son jeu, même s'il utilise un peu toutes les enclosures. Hein. Donc la première phrase que je vous propose, c'est ça. C'est sur l'accord de si bémol 7. Sur Bloom Dido, il fait ça. lentement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous reconnaissez là Et il continue. Avec un gros chromatisme. Hein. Et une autre phrase qu'il utilise sur Donali. vous reconnaissez le... Voilà, il utilise plein d'autres enclosures. Il y a dans le thème de Donali aussi, il y a un moment où il fait ça. C'est ici. Etc. Donc il vit cette note et il fait... Ça c'est la première qu'on a vue. Ce type d'exercice, ça prend énormément de temps euh, à ressortir naturellement dans vos improvisations. C'est le genre de concept qui est assez facile à comprendre, mais qui met beaucoup de temps pour ressortir sous les doigts, d'autant plus que c'est des phrases assez chromatiques, donc pas évidentes, il faut bien utiliser les bons doigts, que le cerveau y comprenne que c'est tel doigt après tel doigt, parce que c'est assez flou mélodiquement, comme je l'ai dit, et donc du coup, c'est pas évident. Donc travaillez ça de façon assez systématique sur le long terme, pendant plusieurs semaines, pour que ça ressorte dans vos impros. Maintenant, je fais une impro finale, un peu plus avancée du coup, sur la cadence du début de Yardbird Suite. Donc c'est Do maj 7, Fa mineur 7, Si bémol 7. Yardbird Suite. évidemment, cet exercice, il peut aller très loin. Vous pouvez passer du temps à, faire ça, à, appliquer tous ces chromatismes, à trouver des enclosures un peu originales et personnelles. Là, j'ai fait ça de façon assez académique. Normalement, vous devriez bien voir quand est-ce que je fais les enclosures. Donc, je suis resté de quelque chose sur quelque chose de plutôt simple et accessible. Euh, c'est tout relevé, c'est téléchargeable gratuitement. Euh, il suffit de regarder dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a permis de découvrir ou d'en savoir un peu plus sur ce procédé utilisé en bebop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos pédagogiques, il y a des playbacks pour travailler le, bebop, et il y a aussi une vidéo sur le morceau Yardbird Suite de Charlie Parker, donc c'est une vidéo au niveau plutôt avancé, hein, où je développe pas mal d'idées et je propose de travailler la grille spécifique de ce morceau.